मजे का वर्ल्ड है ओरियो का स्ट्रॉबेरी से भरा स्वर्ल है ओरियो का तो मजे से जियो Oreo very chocolatey very strawberry introducing Oreo strawberry कितने मजे का वर्ल्ड है ओरियो का स्ट्रॉबेरी से भरा स्वर्ल है ओरियो का तो मजे से जियो Oreo very chocolatey very strawberry introducing Oreo strawberry muzyka Wolna orniuka z czapuricy para Wolna orniuka to must be sitting you up Oreo Very chocolatey, very strawberry Introducing Oreo strawberry Kittyny muzyka Wolna orniuka z czapuricy para Wolna orniuka to must be sitting you up Oreo Very chocolatey, very strawberry Introducing Oreo strawberry कितने मजे का वर्ल्ड है ओरियो का स्ट्रॉबेरी से भरा स्वर्ग है ओरियो का तो मजे से जियो Oreo very chocolatey very strawberry introducing Oreo strawberry कितने मजे का वर्ल्ड है ओरियो का स्ट्रॉबेरी से भरा स्वर्ग है ओरियो का तो मजे से जियो Oreo very chocolatey very strawberry introducing Oreo strawberry слова Swirl had both in your cup, Thomas is itching your body Very chocolatey, very strawberry, introducing Oreo Strawberry